Yes. Oh. Selena mix. Yeah. Check, check. Mic check. One, two. On. Oh. Yes. Oh. Oh. Paranoia. 繋がった鎖切り落としこれで最後最高の終わり祝い痛み焼けるような気持ち悪さ全部吐くかリバース再生かどっちに転んだってセリにはもうこれしかない今更弾けないゲームゲートくぐる来たらひぼちぼちどっちサッチフリーハンこんな生き方しかできない腐ってもセリで言いたいうん Change world move on keep on pain pain new design help sign Hi, ni hao. Change, world, move on, keep on, pain, pain, new design, help sign. Hi, ni hao. 出せラップなんて聞きたくないししたくない頭かきむしたって出てこない言葉と音かき集めた大量のテキストネクストレベルバトルチャクチャクでも着クとこなすでビーチ乗りこなすビートヒートその中ヒントピントずれるコンタクト 生と死の選択デッ a アライブ u あ頭の中は狭くなるたどる下降線一方で広がる可能性ピカピカに光るダイヤモンド掴みたいだろう死ぬ気でいる的激ヤバいるいるコールドケースお蔵入り未だ迷宮入りやばい目つきのなめた目つきの闇つきのおこな天国死んだとこな X ああ Change World Move on, keep on, pain, pain, new design, hello sign, hi, ni hao, change, world, move on, keep on, pain, pain, new design, hello sign, hi, ni hao, やたらセックス指詰めさせたがる日本のギャングス極悪人全員悪人濃くなる線ブラックブラック 金より出世見た目終始終始気にする世間体形に執着して見渡す終着点しまいにはクローズだバやろうお前の頭の大事なデータ全部吹っ飛ばすとウイルス入手お耳侵入ハクハク回路停止オーバーサンプリング乗せて十分ぶら下げてやるよイヤリングヒアリングああ、引き金を引くバンバン打ちまかす最強無敵のマイクフォンああ、 It's the animal, psycho chick, uh, paranoia, change world, move on, keep on, pain, pain, new design, hello sign, hi, me how? change world, move on, keep on, pain, pain, new design, hello sign, hi, ni how?